Bang Ro. Ya Allah. Back dua, back dua sakrit. Sakrit. Back dua sakrit. Hmm. No? Oh, oh real. Thank you. subscribe. Subscribe. Bet dua subscribe.